guys! Welcome back to my channel and for today's video, magdaday ako ng hair ng black kasi as you can see guys, itong mga hair strand dito, lighter than color black na talaga siya. Kasi nagpa-black na ako ng buhok para hindi hassle sa maintenance. And kung makikita nyo, uh, yung mga brown, yung mga brown parts na yan. Para makita nyo ng tuluyan, magpapalit muna ako ng damit. Pero bago tayo pumunta sa ating hair color for today, make sure to subscribe on my channel down there and i-click mo na rin yung notification bell para maging notified ka whenever I upload videos on my YouTube channel. So without further ado, let's get into the video. Let's go! Okay guys, so ayan nakapagpalit na ako ng aking damit. Ito talaga yung ginagamit ko kapag nagkukulay ako ng, ng aking buhok kasi kailangan old shirt yung talagang gamit mo na sa pagkukulay ng buhok. Kasi nga, mag stain siya. Kitang-kita nyo naman, di ba? <laughs> Puro stain na siya. Kasi ito lang yung t-shirt na lagi kong ginagamit kapag magkukulay ako ng buhok ko. Sorry for the dog bark kasi... Bruh. Ang ingay ng aso ng kapitbahay. Girl, gabing-gabi na. Doon muna tayo sa pinaka-product na gagamitin ko sa pagpapablock ng hair ko. Ito yung gagamitin ko para lang ma-retouch yung mga brown hair ko dito sa my scalp area. Kasi yung pinakababa is black naman na. So, I need to focus on the scalp area. Pero, yun, gagamitin ko na rin pan lahat para hindi masayang. So, I'm gonna use this uh, Colors Dual Conditioning Hair Color uh, in the shade of black. Siyempre, kailangan natin ng black, uh, you know, Asian black hair. Meron siyang vitreous deep conditioning treatment cream. And dito sa kabila, yung kanyang important reminders like follow all the instruction in the leaflet carefully, yung nasa loob niya. Sabi dito, never use metal combs. Kaya mamaya papakita ko sa inyo yung mga tools na gagamitin natin. So, apply immediately after mixing. Yung chemical na gagamitin natin pang kulay ng buhok natin is umepek sa ating buhok. Rinse off immediately if the product comes in contact with eyes. So, syempre, hindi mo naman lalagyan ng pangkulay ng buhok yung mata mo, di ba? kasi masakit urine. And also, meron naman ditong warning. Tapos, yung mga first time user, uh, andito rin sa may kabila. Tapos, andito rin yung kanyang what's in the kit. So, meron siyang 50 grams of cream colorant tube, 70 ml bottle colorant developer, 2 sachet of Vitress Deep Conditioning Treatment Cream, 1 pair of plastic hand glove, um, instruction leaflet, yun yung susundin natin. Product is good for one application only on a medium medium length hair. So, I think naman medium naman yung aking hair. And lahat yan guys, nandito sa kabilang side. Diyan nyo siya mababasa lahat. And sabi lang dito sa likod, this is the Asian Hair Export. Gusto mo yun? This is made in the Philippines, guys. Ayun. So, at the bottom, andoon yung kanyang ingredient. So, dito sa kabila, dito yung prepare, apply, wait, rinse and conditioning. Gusto nyo babasahin ko po sa inyo yung lahat. Yun naman talaga yung totally gagawin natin. Sa pag-apply, ipapakita ko rin naman sa inyo yung lahat-lahat. Ang sabi lang dito, it will be better if 30 minutes to check if you're happy with the color or strand test by wiping the dye off the strands using a cotton ball or tissue. But if you would like for more intense, yung kulay talagang umepekto sa buhok mo, mag-leave ka pa ng another 5 to 10 minutes if gusto mo pa talaga yung pigmented na pigmented yung color ng hair mo, yung sobrang intense, ganyan. About dun sa conditioning, kasi meron sila ditong dalawang conditioning cream na yun yung i-apply mo after mo gamitin tong coloring cream nila. Uh, make sure na ililib mo siya within 3 to 5 minutes bago mo siya i-rinse. Masoak or at least mabigyan ng treatment yung iyong hair sa pagkakakulay ng buhok mo. Tapos, tsaka mo siya i-rinse. Huwag kang magsha-shampoo agad-agad. Gamitin mo lang kung ano yung nasa box para hindi siya ma-wash off agad. So, gamitin mo kung ano yung nasa loob. Lahat naman yan nandito sa kabila. Pack ni ate girl, oh. Gusto mo yung may pababae dun sa gilid. <laughs> So, i-open na natin siya. Binili ko pala to guys sa Watson. So, what we have is their developer. This is 6% nakalagay dito sa kanyang bottle. 6%. Yan. Then, after that, meron tayong coloring cream, which is 50 grams. Nakalagay naman dyan kung anong shade. That is black. And ito yung pinaka-tube. Black is black. Meron silang dalawang Bitress Deep Conditioning Rich in Natural Cocoa Essence for Colored Hair. There you go. And then, the leaflet. Ito yung kanilang leaflet, guys. Sa loob ng leaflet, nandoon yung instruction na dapat sundin. And also, kanilang hand glove. Kailangan mo mag-hand gloves kasi syempre, ayaw mo naman malagyan yung iyong kamay. So, what we're gonna do first, pag mix natin tong dalawa, we're gonna put this one in here. So, open muna natin tong developer. Once na nabutas mo na siya, you put the product in here. After mo malagay, so andyan na yung product, kita nyo naman, magkaiba ng kulay, ba diba? You need to shake this well. So you need to shake the product, okay? So hot here. Wala pala akong makeup, nag-lip tint lang ako para buhay kasi gabi na at nagkukulay pa ako ng buhok. So mo yun. So let's shake. Five hours later. 2,000 years later. So, after nyo ma-shake, ganyan na yung color niya, ba? So, ngayon, kailangan mo nang ihanda ang iyong sarili. Yun ang dapat mong ihanda. <laughs> so, meron ako dito ang tissue roll. Kailangan ko yan sa leeg ko. Para hindi tayo magkaroon ng product sa ating leeg. And, lagay mo lang siya sa iyong leeg. Ang gagawin ko, iipit ko lang siya dito. The other one, sa kabila. Ayan, o, oh, di ba? Para na tayong naka-neck brace. Yung petroleum jelly, panlagay sa aking ears. Wala akong jewelries. Wala ako ng konti. Tapos lagay lang tayo sa ating ears para hindi tayo magkaroon ng color blackers. Para hindi maging itim ang ating tenga. And then, I'll put some dito sa mga skin yung hindi natatakpan. Dito pa, hairline, make sure you apply it there para hindi mag-color black ang ating noo. After natin mag-petroleum jelly, guys, I will put this nasty plastic. Ito yung ginamit ko nung nag-blackening ako ng hair. So, pasensya na kung medyo dirty siya. Ayan. Para iwas color na rin, lalagay ko siya sa akin. Nalagay ko na rin siya sa akin, eggs. Para protected tayo. Tapos, kunin mo yung pansipit dun sa sampayan nyo. Lagay mo siya dito. Yan. Hindi ako makahinga, girl. Kailangan niya ng clip drills. Or kung kuya ka man na magkukulay ng buhok, Ito, gagamitin ko to pang brush ng aking hair. Doon sa pinaka-scalp. But eto, gagamit po ako ng gantong brush. Ah, sa ibang mga pangkulay, may ganto. Para suklay ka na lang ng suklay. Papalitan ko lang yung kanyang applicator. I will shake it again. Yung kanyang applicator dito papalitan ko lang siya neto. Ah. O, di ba Perfect. Kasya siya. So, ayan na siya. And then, mag-gloves na tayo. Kailangan mag-gloves tayo at sana hindi siya mabutas. Kasi pag nabutas siya, magkakaroon ako sa kamay. Which is very bad. Kailangan dalawa. Puro na tayo ka-plastikan dito. O, kita mo yan? Kita mo yan? So, ngayon, Tanggal na tayo ng ating hair tie. Kita nyo naman, na nyo, may mga konting brown-brown there, which is so nasty. Para siyang kalawang. I-retouch natin siya sa ating hairline. Isi-section ko muna yung hair ko, tapos, i-apply ko lang siya dito. Parang shampoo. i-update ko kayo kapag nandito na ako sa Toktok, okay? Just stay in the line. Ah, just stay in the line. Just hold on. Okay guys, so nag-apply na ako. Siyempre sabi ko nga sa inyo, papakita ko sa inyo yung pag-apply. Sobrang init talaga. So papakita ko sa inyo yung pag-apply ko dito lang sa my roots area kasi doon ko lang talaga kailangan. Parang kinukomb ko lang siya pataas. Tapos at the same time, ayan, may lumalabas na siyang tapos after kong ma ma-brush yung comb, gagawin ko, i gaganyan ko lang siya. Ganyan. Tapos imamassage ko sa scalp. So, kailangan kong takpan yung scalp area ko kasi dun siya nagba-brown agad. It's either sa shampoo yun, sa pag-shampoo mo ng buhok, kaya siya nagba-brown agad. Itong gitna, let's check, let's check. Tinan mo, <laughs> nagtatain na siya. Kaya dapat lagi protected ka dito. Ako nga, tingnan mo, protected na pero ang dami ko pa rin kulay. I-massage mo lang yung scalp mo para ka lang nag apply ng conditioner. Maganda dito is hindi siya mahapdi sa anit. Kasi may mga pangkulay na ganun, di ba? Mahapdi sa anit. <laughs> Ubus na siya, guys. So, lalagyan ko lang siya ng aking clip you need to leave this one at least 30 minutes. Pag hindi ka pa kontento sa pinakakulay ng buhok mo or sa pigment, then ilib mo pa siya ng 5 to 10 minutes, okay? So, syempre, babalikan ko rin kayo. Yan lang kayo ha. I'll be back. to hold, someone to care, someone who's there. I try to find someone who's me and knows how I be. So finally, I am done. So nakaligo na ako at tignan niyo naman yung roots. I'm so happy about it kasi wala na yung brown na parang kalawang style siya. Tignan niyo wala na. Kung ano lang nandun mismo sa box, yun lang yung mismo gagamitin mo. Kung magkakaroon man ako ng another hair color, pag-iisipan ko pa kasi syempre pag nag-black tayo ng hair, may hirapan na naman tayo magpakulay at palabasin kung anumang mang gusto nating kulay. So I just decide magstay muna ako sa black. Less hassle to para sa akin. So guys, kung gusto nyo rin mag-hair uh, color, magpatulong kayo kasi as in sobrang dami kong talsik dito, talagang kinaskas ko siya ng sabon. Tsaka dito sa may part ng tenga ko, which is akala ko hindi na matatanggal. Tanggal ko pa rin naman. That's a good <laughs> thing about that. Nakita ko naman na effective kagad yung pagkaka ng hair ko. Nakita ko na siya kagad So, binabad ko siya 30 minutes. Then, nag-leave pa ako ng 5 to 10 minutes. So, approximately 45 minutes. Bago ko siya binanlawan in total. And guys, anong oras na promise? Alas dos na ng <laughs> madaling araw. Sana guys, guys nagustuhan nyo ang aking for today's video, make sure to comment down below kung gusto nyo ma-shoutout or kung meron pa kayong mga products na gusto mo ipatry or may question, suggestion, just leave that comment down below, okay? Don't forget to subscribe on my channel down there and i-click mo na rin yung notification bell para maging up-to-date ka whenever I upload videos. Stay safe everyone and hopefully nakatulong ako. Thank you for watching this video and spending a time with me and I hope you have a good want. para yung kumaga mabigyan ng treatment ah,